አባ መኮንን እባላለሁ። የጨራ ቀበሌ ሰብል ልማት ባለሙያ ነኝ። ቀበሌው በሽምብራ አምራችነቱ የታወቀ ነው። ነገር ግን አብዛኛው አብዛኛው አርሶ አደር ሽምብራን በህያው ማዳበሪያ አሽቶ የመጠቀም ልምዱ አናሳ ነው። ስለሆነም ሽንብራን በህያው ማዳበሪያ አሽቶ የመጠቀም ልምድ ወዳላቸው ሞዴል አርሶ አደሮች ቤት እየሄድኩ ስለሆነ ተከተሉ። እንደምን አደራችሁ አቶ ሞገስ? እንዴት አደራችሁ? ሰላም ናችሁ? ሁሉም ሰላም? እርሻው አረሞ ምናምን ሰላም ነው? አቶ ሞገስ እንግዳ አሁን ወቅቱ የሽምብራ የዘር ወቅት ስለሆነ እናንተም ከዚህ በፊት ልምዱ አላችሁና ይሄ ምርት ለማሳደግ ሲባል ከእናንተ ካላችሁ ልምድ ተነስተን ይሄ ልምድ ከእናንተ ለመካፈል ወደ እናንተ መጥቻለሁና ፈቃደኛ ናችሁ እናንተ? አዎ ፍቃደኛ ነን። ጋሽባቦ በዛሬ እኛንን ተሞክሮ ለመቅሰም ስለመጣ እናመሰግናለን። ጋሽባቦ እንኳን ደህና መጣህ። ተሞክሯችን እንኳን ለማየት ደህና መጣህ። እኛም ለሌሎች ለማካፈል ፍቃደኛ ነን። ሽምብራ ዘርን በህያው ማዳበሪያ አሽቶ ለመጠቀም ያቀረባችኋቸውን ቁሳቁሶች አንድ ባንድ ታሳዩ ትችላላችሁ? ይሽ በጣም ጥሩ እናሳያለን። ሳፋው ይኸው ይሄው ውሃው መበጥበጫ ስኳር ይሄው በጣም ጥሩ ማቴሪያሎች አሉ። እሺ፣ በጣም ጥሩ እንግዲህ ቁሳቁሶቹ ሁሉም ቀርበዋል። ያው ማዳበሪያ ይኸው፣ ስኳርም ይኸው፣ ሻይ ማንኪያም ይኸው ቀርቧል። ዘሩም ይኸው አለ፣ ሳፋ ቀርቧል፣ ውሃም ጆንም ያውም ቀርቧል። በጣም ጥሩ ነው፣ ሁሉም ቀርበዋል። እሺ፣ እንግዲህ እያንዳንዳቸውን ጠቀሜታ ልታስረዱን እንችላላችሁ አንድ ባንድ። ይኸው ማዳበሪያ የአፈር ለምነትንና ምርትን ለመጨመር ይጠቅመናል። ስኳሩ ደግሞ ይኸው ማዳበሪያውንና ዘሩን ሽምብራውን ስናደባቅ እንዲያያዝልና ይጠቅመናል። ይሄ ጆንያው ደግሞ ካደባለቅን በኋላ ለውሃው እንዳለን ጥፍጣፊ ማንጠፍጠፊያ ይጠቅመናል። ሳፋው የሚጠቅመና ውሃውንና ስኳሩን አድርገን ዘሩን ለማደባለቅ ይጠቅመናል። ውሃውን ተሳፎ አድርገን ስኳሩን አድርገን ማምሰል ይሄንን ሽምብረውን አድርገን ለው ለማደባለቂያ ማለት ነው። ለዛ ይጠቅመናል። ያው ውሃ የሚጠቅመና ሽምብረውን ዘሩን መታዘቢያ ነው። ባለቤት የጣለችው በተጨማሪ ያው ስኳር ለመለካት ማንኪያው ያገለግለናል። በጣም ጥሩ እንግዲህ በጥሩ ሁኔታ አቅርባችሁታል። ያው ለአንድ ቃዳ ነው እንትናችን ያቀርብ ነው። ለአንድ ቃዳ አንድ ሳኬት ያው ማዳበሪያ ያስፈልገናል። ለአንድ ቃዳ ደግሞ 25 ኪሎ ግራም ዘር እንደሚያስፈልገን ተገልጿል። ይህን 25 ኪሎ ግራም ዘር በሶስት ማንኪያ ስኳር በሶስት ማንኪያ ስኳር መጥነን እንደምንለውሰው ተቀምጧል። ለዚህ ለአምስት ኪሎ ግራም ዘር አንድ ሌትር ውሃ በአንድ ሌትር ውሃ ለውሰን መዝራት እንደምንችል ያው ተቀምጧል። በጣም ጥሩ ነው። እሺ፣ ስለ ጠቀሜታው ያው እናንተ ጠቀሜታ ተናግራችኋቸዋል፣ ግን እናንተ ታላችሁ ተጨማሪ ህያው ማዳበሪያ ጠቀሜታው የአፈር ለምነትን እንዲጨምር ማድረግና የአፈር ለምነት እንዲጨምር ያደርጋል። ምርታማነትንም የሽንብራ ምርታማነት ይጨምራል። ይሄ ማለት ሽንብራ እንቡጦቹ ከውስጥ እየተስፋፉ የሽንብራው ቅርንጫፍ እየሰፋ ምርት እንዲጨምር ያደርጋል። ከዛ በተጨማሪም የአፈር ለምነቱ ከዛው እንቡጦቹ በመኖራቸው ለሚቀጥለው ጊዜም የአፈር ለምነቱ እንዲጨምር ያደርገዋል። ሌላው ስኳሩ ስኳር የዘሩና ህያው ማዳበሪያው እንዲጣበቅ ያደርገዋል። የዘሩና ህያው ማዳበሪያ ተጣብቆ ለዘርነት እንትኑ ተለውሶ ሲቀርቡ እንዲጣበቁ ያደርጋል ነው። ሌላው ሳፋው ዘሩንና ውሃውን ዘሩና ስኳሩን ለውሶ ለማርጠብ ያህል ይሆነናል እና አሁን ይህን ስራ ለመስራት በአሰራር በተግባር አንድ ባንድ እየሰራችሁ እናንተ አሳዩ። ስራውን ስንጀምር ጥላ ስር ላይ ነው መጀመር ያለብን። አሁንም የውሃ ጥላ ውሃ ሸባው ስር ነው ያለነ። ያው ወደ ስራው ልንጀምር ነው። ያው በአንድ ሊትር ውሃ በፀሐይ ውሃ የሞቀ ነው የምንሰራው። ሲንሳሱን ውሃ አቀብለኝ እንቺ እንጉቴ። እሺ ስኳሩን ደግሞ አቀብለኝ። ምሳ አናንጃው ጋር እንቺ ናንጃ አስተምሳ ያው ሶስት ማንካ ስኳር አድርጌበታለሁ እያመሳሰልኩት ነው። በጣም ጥሩ አሟሟ በደንብ አሟሟ ስኳር ማሟሟት አለ አምጣው ልክ ደግሞ አምጣው እኔ በል ስኳሩን ማምታሪ ያው ዘሩን አንሳና ጨምረው። እሺ አርግበት አይደለ እንግዲህ አርገው ከማማ ጨምርት። እሺ በጣም ጥሩ። በሽ እንቺ እኔም ላገናኝ በደንብ አማሙ በደንብ አጠቡ ሁሉም መጨረስ አለበት እና ተገናኝቷለኝ ያው ኬሻውን እዚህ አንጥፍልኝ ተገናኝቷል። በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ በደንብ ጥሩ እንግዲህ ዘሩን በውሃና በስኳር ያው አላውሰናል። አላውሰን ወደ ማንጣፈፊያ ቦታው ዘርግተናል። ይሄን አሁን ወደ ህያው ማዳበሪያ ልንጨምር ነው። ይሄን ህያው ማዳበሪያ የምንጨምረው ምን ሲሆን ነው? ያው ስኳር ነው። ሆና ግን ዘርግፈን ታንጣፈፍ ነው። በኋላ እንደዚህ አድርገን እጃችን አብሮ ሲነሳ አዛ ይሄው ማዳበሪያውን እነስንሰን አሽተን ያው ወደ ዘሩ ቦታው እንወስዳለን። ስራም በጋራ እንደሚባለው ሁሉ ማዳበሪያውን ላቀብለሽ እንጂ። እሺ እያገናኘው ነው። አርግ ያገናኙ በጣም እንዳታሹት። እሺ Еще чегрели. እሺ፣ በጣም ጥሩ። እሷ እንደምትልህ ያው በጣም ስታሽ ኮፈኖች እንዳይላጡ የማሸትን ግን የቀነስ ዘሮቹ አንዳንድ በአንድ ፍሬዎቹ መዳረስ አለባቸው፣ መጥቆርም አለበት። ሁሉ እንዲደርሰው ይሄ ማዳረስ ስራ የምንሰራ እሺ በጣም ጥሩ አቶ ሞገስ እንግዲህ ያው ስራዎችን ያው ስራዎች ሰርተናል። አሁን እንግዲህ ዘርና ማዳበሪያን አገናኝተናል፣ አሽተናል። አሁን ከዚህ በኋላ የተግባር ስራዎችን እንትን ለማለት ይሄ ዘር ታሽቷል፣ ጥላ ላይ ተቀምጠን አሽተናል። ከዚህ በኋላ ወደዚህ ንመድ ያለብን ስራችን ጨርሰናል። ወስደን ማሳ ላይ መዝራት ብቻ ነው ያለብን። ለቤቴ እንዳለው መዋል ማደር የለበትም። አሁኑን ደግሞ ወደ ማሳችን አፈር ማልበስ ብቻ ነው ያለብን። እንግዲህ ዛሬ ያው ብዙ ነገሮችን ሰርተናል። ከዚህ በኋላ ይህን ያው ማዳበሪያ ያው ዘርና ማዳበሪያ አገናኝተናል። ከሄደ በኋላ ወደ ጥላ ቦታ ላይ ተቀምጦ በ24 ሰዓት ውስጥ ከ24 ሰዓት ሳይበልጥ በ24 ሰዓት ውስጥ ተዘርቶ ማለቅ አለበት። ይሄ ማለት እንግዲህ ህይወት ያለው ነገር ስለሆነ ካደረ ያው ጠቀሜታውን ስለሚያጣ ከወሰድን በኋላ ጥላ ቦታ ላይ አስቀምጠን ይህንን በመስመር እያደረግን መዝራት አለብንና ይህን በመጠቀም ምርታችን ማሳደግ አለብን፣ የአፈር ልምትን መጨመር አለብን የሚለውን ነገር ዘሩን እንድትጠየልኝ ቋጥርልኝ እና አምራል በል አቶ ሞገስ እችን እንግዲህ እንትን ብለህ እች ነጥላ ቦታ ላይ አድርገህ ዘሯ ዛሬ ማድረግ የለባትም ማለቅ አለባትና እችን አንቺን ተከትለሽ ዘሯን እንድትጤለት አድርጊ። አዎ ፈጠን ፈጠን አድርገህ መዝራት አለብህ። ዘርህን እንግዲህ በሰዓት ዝራ። አንቺ መቼም መጣሏን ትችይበታለሽ። በይ እየተቀጠልሽ ጣይልኝ የምናሽባባው እንዳየን አዘራራችን ከሽምብራ ሽምብራ አስር ሳንቲሜትር ርቀን እንጥላለን። ከሸርሸር ሰላሳ ሴንቲሜትር ርቀን እንጥላለን። በዚህ የተነሳ ያው ምርታማ እንሆናለን። ወይም ጊዜ ባለቤት እንዳለችው እርቀት ጠብቀን በመጣል ውጤታማ እየሆነ ነው። አቶ ሞገስ ዛሬ ያው በሰራችሁ ስራ እናንተን በጣም እያመሰገንኩኝ በህያው ማዳበሪያና በተደጋግፎ ከመስራት አንጻር ለህብረተሰቡ የምታስተላልፉት መልእክት ካለ እኛ ለህብረተሰቡ የምናስተላልፈው መልእክት ሽምብራን በሀይዋን ማዳበሪያ አሽቶ ዘርቶ እንዲጠቀም ለህብረተሰቡ እንመክራለን። ጋራ ብንሰራው ጥቅም አለው። ብቻ መስራት በአንድ እጅ ማጨብጨብ ማለት ነው። በጋራ የሰራንን ግን ጊዜን ይቆጥብልናል፣ ስራችን ቶሎ ይካወንልናል። ለሁሉም ጠቃሚ ነገር ነው። አንዳረችው ሁሉም አርሶ አደር ቢሰራ ተጠቃሚ ይሆናል። በመጨረሻም የማስተላልፈው መልእክት ሽምብራን በህያው ማዳበሪያ ሁሉም አርሶ አደር አሽቶ እንዲጠቀምና የምርቱ ተጠቃሚ እንዲሆን ህያው ማዳበሪያ የሽምብራ የአፈር ለምነትን ይጨምራል፣ ምርታማነትን ይጨምራል፣ የመሬት ብክለት የአካባቢ ብክለትን ይቀንሳል። እና ሁሉም አርሶ አደር ሽምብራን በህያው ማዳበሪያ አሽቶ እንዲጠቀም መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ስለዚህ የሽምብራ ምርትን ለማሳደግ ማሳን ደጋግሞ በማረስ ከዘርዘር 10 ሴንቲሜትር በመጠቀም ከሾርሾር 30 ሴንቲሜትር በመዝራት የሽምብራ ምርታችንን ማሳደግ እንችላለን። ህያው ማዳበሪያ ከሰው ሰራሽ ማዳበሪያ ጋር ስናነጻጽር ህያው ማዳበሪያ ብዙ ጠቀሜታዎች አሉት። ሰው ሰራሽ ማዳበሪያ ለአካባቢ ብክለት ይጨምራል፣ economically ብዙ ወጪዎችን ያስወጣል። ነገር ግን ህዋ ማዳበሪያን ስናይ economically በአነስተኛ ወጪ መጠቀም እንችላለን። የመሬትን ለምነት መጨመር እንችላለን። አንድ የተጠቀም ነው እስከ ሁለት ሶስት አመት መጠቀም እንችላለን። የአካባቢ ብክለትም ይቀንሳል። ስለዚህ ሁሉም አርሶ አደር ህያው ማዳበሪያን እንዲጠቀም እመክራለሁ። ተባብሮ ከመስራት አንጻር ሁሉም አርሶ አደር ስራን ተባብሮ መስራት በጣም አስፈላጊ ነው። ይሄ የሴት ይሄ ወንድ ሳይል ወይም የባል የሚስት ብሎ ስራን ሳይከፋፍል ስራን በጋራ ተባብሮ በመስራት ጊዜን በመቆጠብ የምርቱ ተጠቃሚና የፍቅርንም የሚገልጽ በመሆኑ ሁሉም አርሶ አደር ይህን ልምድ ይዞ እንዲሰራ ምክሬን እመክራለሁ። ስላዳመጣችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ለበለጠ መረጃ በአካባቢ ያሉ የግብርና ባለሙያዎችን ያማክሩ።